Mae Cymru'n datblygu ac yn tyfu. Ledled ein dyffrynoedd, ffermydd, mynyddoedd ac arfordir. Yn ein pentrefi, trefi a dinasoedd, ac mae ein cymunedau'n amrywiol ac yn weithgar. Mae ein treftadaeth a'n diwylliant cyfoethog yn denu ymwelwyr o bob rhan o'r byd, gan gyfrannu at economi ffyniannus – a hyrwyddo Cymru'n fyd eang. Mae busnesau Cymru ar y blaen o ran arloesi, yn croesawu'r technolegau newydd, yn ennill sgiliau newydd ac yn defnyddio yni adnewyddadwy. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n symud ymlaen, a gyda'n gilydd, rydyn ni'n paratoi ar gyfer y dyfodol. Y fframaeth datblygu cenedlaethol yw ein cynllun ni ar gyfer Cymru dros yr 20 mlynedd nesaf, o 2020 i 2040. Fe fyddwn ni'n adeiladu, yn datblygu ac yn buddsoddi ar gyfer pawb, ac ar yr un pryd yn amddiffyn ein treftadaeth a'r adnoddau sydd gennym yn barod. Mae'n gynllun i wneud yn fawr ohono ni, yn fawr o Gymru. Fe fydd y cynlluniau i gyd ar gyfer eich ardal leol, eich rhanbarth a'r wlad yn cydweithio i sicrhau bod Cymru'n cael y pethau sydd ei hangen arni. Gallwn gyda'n gilydd greu Cymru sydd â chymunedau gwledig bywiog, gyda thai, swyddi a gwasanaethau da, lle mae'r iaith Gymraeg yn ffynnu. Cymru sydd â threfi a dinasoedd ffyniannus, sy'n tyfu lle mae arloesedd a diwylliant yn cael ei hybu. Cymru sydd â rhwydwaith trafnidiaeth cysylltiedig ar waith, i sicrhau bod gennym gymunedau sydd wedi cyd-gysylltu ac sy'n gynaliadwy. Cymru sydd â rhwydweithiau digidol cyflym a thechnoleg newydd, lle mae gennym gymunedau a busnesau clyfar a chysylltiedig. Cymru sy'n cynnal, yn rheoli ac yn amddiffyn ein hadnoddau naturiol, lle rydyn ni'n gwerthfarogi ac yn amddiffyn ein hecosystemau a'n bioamrywiaeth a'r manteision a ddaw yn ei sgil. Cymru sy'n wynebu heriau'r newid yn yr hinsawdd, lle rydyn ni'n arwain y ffordd wrth gynhyrchu yn ei glanach, datgarboneiddio a chreu dyfodol iachach. Mae'r fframwaith datblygu cenedlaethol yn datgan y canlyniadau rydyn ni eisiau eu gweld drwy ddylanwadu ar lle mae cyllid a buddsoddiad yn gallu mynd a lle mae datblygiad yn gallu digwydd. Fel bod gennym ni'r Gymru orau, nawr ac yn y dyfodol. Ein Cymru ni ydy hi. Felly, beth am gymryd rhan a helpu i lunio'r dyfodol?